Eh, es poker, es poker. Uf, qué mal. Uy, qué lag. Ney. Es Ney. Un, tres, una, dos. ¡Oh! <gasps> ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, no, ¡Oh, ¡No, ¡No ¡No puede ¡No puede ser! Antes de comenzar este video, les recuerdo que para que esta serie de videos comentados con Z continúe necesitamos llegar a la cifra de 500 likes. Ya saben que como siempre voy a dejar el canal de Z en la descripción, así como los otros 3 videos que he grabado con él. Y si eres nuevo en el canal y esta es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. <laughs> ¿Te doy? <gasps> Bueno, a cómo está. Cuidado que por aquí están los grandes. Ya están muertos. morirán? No, no. No, no. ¡No! Puta Fue sin culpa. Estoy ahí, estoy ahí. No, ya no, no me pregunto. ¿Pasa? ¿Cómo? Eh, sí, que ya solo falta que le digan eso, ¿sabes? Vámonos, vámonos. Que le hacen un poco. ¿Te das? No puedo. Ya. Bueno. Lo siento. Mm. Ah, no. Ahora que lo pienso, no juego nada mal con Manila weón. ¡Qué hijo de puta! Todo, eh. Es muy grande, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Estás solo? ¿Le hacemos un trick? Pues sí, sí, sí. Se parte un polín. <laughs> Espérate, está, está, ahí el grande. Ya voy. Dios, Dios, Dios. No, que. Dame, dame, dame, conecte. No, dime que no, dime que no, dime que no. No, no, no, no, no. Le hace falta bastante, le hace falta bastante. No te quite nada. Yo sería mejor que especte ese conecte. Quítalo con la de atrás. Bueno, ahora sí, espectea. Eh, Z. ¿Qué? El eh, break dice que lo muevas. Ahora no puedo. Sí están peleando ellos, más están estar Me vayan a por esta, vayan a por esta, vayan a por esta. ¿Eh? Nada, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Mira, mira, he visto gente, he visto gente. ¿Rol? Los <laughs> Lo comí por accidente, un doble por accidente, pero bueno. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ya lo veo. Quita la verde la, ¿Otra vez? <laughs> Estoy a tope. Cuidado. Pero... Eh. Es poker, es poker Snake. ya, ya. ¡No! ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? no, Una, ya, ya. ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, no, ¡No, Alfonio, no es No puede ser, no puede ser. Puto Sabía, sabía. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no, Romo? Ahora sí. Ah. ¿Te acuerdas que te dije que siempre que terminamos, terminamos de forma épica? Sí, sí. O sea, se había comido, el Nate perdón. Se había comido el Ney y, ya te iba a comer a ti y no sé qué iba a pasado. Mm. ¿Estás seguro? ¿eh? Son, son muy gigantes. No veo nada, no veo nada, Z me voy a meter. Sí. Joder con la puta música. Tío. No. Voy a quitar esto. Qué buena con Qué buena <laughs> con No puedo hacer nada. Qué buena. Qué buena. Cuidado Que, que, no quiero que me quiten ninguna. Pero creo que si me la quita aún así lo sí, comemos. Sí, sí. Le doy todo a Connecting entonces. No, pero, pero, se vale, se vale bien. Bueno. Ya estoy vivo. Sí, sí. Romo, quita la puta música. Qué bien, qué bien que te has llevado, qué bien que te has llevado más, ¿sabes, Romo? Eso no lo habéis hecho también. Eh, ¿dónde estás? Oh, ¿en serio? Salí, salí en medio tuyo. Puta, eso es buena suerte. Nada, Classy, ¿viste la actualización nueva? No, ¿qué actualización? ¿No ves que ves mi masa? ¿Ah, pues sí. Eh, Dios, sí es cierto. ¿Ah, eso? Ah. Oye, a ver, te hago un, 16, un pop. A mí lo que quieras. a, mí lo que quieras, me da igual. Espera, deja guardar. Doble, doble, doble. Pero qué buen doble me dice Madre mía, chaval. ¿Qué Doble split cut. Está buenísimo. dale, métete, dale, métete, Dale, dale, dale, dale, Pero dale tú, tonto. Dame dame Dale No, no. Bueno. Ah. En la que tú pasaste. Ya estoy en esto. Se pasé otra, pero Dios. Dos pollitos, mira eso. Es mi papá. <laughs> Son dos pollitos.